Да обрежу я, блин. <laughs> Обрежу. У нас в Израиле принято делать это так. Кого-то обрежешь. Всем привет. Да. В общем, э, <laughs> да, всем привет. Э, просили нас в группе снять видео небольшое. Вот, мы наконец-то <laughs> спустя зиму выбрались. Вот, собственно, видео основное у нас будет какое? Э, техника безопасности, Основные приемы крутки и шашкой, казачий, донской. <laughs> Обязательно донской надо. <laughs> Вот, э, собственно. Я тоже попросили сказать донской обязательно. Что? Донской обязательно. Два раза а, Техника безопасности при работе с заточенной железкой в виде шашки. Э, основная. Это закрытая одежда, плотная. Вот. Головной убор, обязательно казачий. Как, какая же казачья шашка без казачьего <laughs> головного убора? Вот. Ну, на самом деле, папахи неудобно крутить, поэтому лучше одевать шапку или бейсболку там козырьком назад или что-нибудь такое. Или с коротким козырьком. Вот. Там, я не знаю, какие-нибудь закрытые сапоги, желательно высокие, с закрытым голенищем, потому что бывают такие приемы, когда выводишь и можешь поранить себе <clears throat> ногу. Вот. Длинный рукав обязательно тоже. Вот, что еще? Одежда не должна быть размахайкой там всевозможной. Вот. Ну, комфортно себя чувствовать, низкого движения при поворотах, например, там, таких, да? Вот. Рука должна спокойно подниматься, ничего не задергиваться. Э, что еще? Э, а, обязательно снять все перстни с рук всевозможные, потому что когда вы будете держать как бы, за ручку, да, вот, они будут цепляться, может шашка выскочить из-за этого, провернуться, поранитесь сами, либо, не дай бог, пораните кого-нибудь из своих, ну, оператора, например. <laughs> Вот. Что еще? А, самое основное правило – быть трезвым. <laughs> На полном серьезе, потому что в пьяном виде, как за руль не садись, так и шашку в руки не бери, даже и не думай. Но если думаешь, пусть лучше ее кто-нибудь уберет подальше от вас, как бы, да? Вот. И второе правило основное, не давать пьяным друзьям, знакомым, братьям, сестрам, отцам, там, женщинам, тем более пьяным. Женщинам вообще лучше шашку в руки не давать, но пьяным тем более, короче. Вот. Вообще харам, запрет полный. Вот. Потому что, не дай бог, эта штука вы, выскочит, она очень острая. Ну, как-нибудь потом. Владимир покажет, какие они острые и что они могут рубить, да? Вот. <clears throat> для фланкировки. Какие шашки лучше выбирать по опыту, по нашему, для фланкировки? То есть, э, вот у меня в руках э, донская шашка, да, степовая, там, образца 1881 года. Она с наборной ручкой, с, бо, э, с гаечкой здесь, которые притягивают, да, но мы их немножко усовершенствовали, разбирали, там, заливали, закручивали обратно. То есть она у меня летает. Вот. В идеале из магазинов и из кузниц они потом начинают болтаться, разбалтываться. Это очень неудобно при крутке. Ну и небезопасно, скажем так, потому что неизвестно, как она может сыграть в руке. Вот, особенно при рубке. <clears throat> Лучше всего иметь шашку черкесскую, то есть кавказского образца с погружными ножнами. Она идет как здоровый нож, такой гнутый, да? Вот, они более легкие. вот такого плана, да? Вот, она идет более легкая, где-то в районе, наверное, 400 грамм весит против Донской, которая, которая весит побольше. Вот, ну, вес разный, в общем, да? А, что здесь лучше? Здесь, э, как бы, ну, это не тот образец, конечно, это ТКВ-2 уже, ТКВ-1, наверное, да, скорее всего, кизлярская. Вот, она не погружная, во-первых, из-за этого <clears throat> травмоопасная ручка, вот для фланкировки тем более для новичков, ну, как бы вообще нежелательно выбирать. Потому что об эту ручку <laughs> многие так называемые казаки-фланкировщики <laughs> резали пальцы себе, сдирали пальцы. Да. Второе, на что нужно обратить внимание при выборе шашки именно для крутки, для фланкировки. Вот здесь, смотрите, видите, у нее кромка заточена от и до, то есть полностью. В идеале для безопасной крутки кромка должна быть заточена от и до, либо от и до. Как бы, вот, ну, для безопасных перехватов всевозможных, там, да, потому что вы можете подбросить, там, неудачно поймать, ну, за лезвие, за низ, например, да. Вот, вы никогда себе не травмируете, как бы, пальцы. Вот, бывают травмы. <laughs> Можно без пальцев остаться, это все реальность, это не смех. А, по поводу техники безопасности, с собой нужно всегда вести бинт жгут, зеленку, перекись. Это обязательно, что ну, нужно брать с собой, если вы куда-то выбираетесь на природу. Да? То есть в домашних если условиях... Шашка. А? Если шашка заточена. Е, да, если, если шашка заточена. Для совсем новичков рекомендую просто настоятельно приобретать шашки дешевые, а, не закаленные и не заточенные. Почему? Потому что, ну как бы вот эта штука, она острее кухонного ножа, да? Вот, можно взять лист бумаги, просто нет здесь, да, как бы, и листьев обычно нет. И она, лист держишь, она спокойно его без напряга. И так же самое она режет кожу, пальцы, пятки, там, затылки, уши и все остальное, носы там, с таким же успехом. Вот. А, поэтому вам будет более безопасно крутить, ею заниматься ей, да. Ну, к сожалению, возможности не было приобретать учебные шашки, так называемые. Кстати, <clears throat> есть ребята с Дона, вот, которые занимаются продажами шашек. Вот, знакомые, так что если что, пишите. У них можно заказать любые шашки по приемлемой цене, с хорошим качеством. Вот. Ржавейка, не ржавейка, что захотите. Ах, так, что у нас еще? Что еще? Ну, как бы, перчатки, я не знаю, желательно, нежелательно. А, еще по поводу черкесской шашки. Почему я рекомендую ее брать? У нее это здоровый нож, и у нее ручка в виде ножа. То есть вот если как бы, камера там засечет, да, здесь у нас как бы, как бы выемка такая, да, и <clears throat> заканчивается остро, при этом, ну, скажем так, не очень дом держать, хотя, в принципе, за счет этого она удержится на пальцах лучше. Но там кромка более закругленная и более приятно, скажем так, крутить. Но как вот с нами человек ездил, да, у него кавказского образца, они у него вылетали на раз из рук. То есть э, вокруг него там нужно иметь 3 метра как минимум, наверное, круг, чтобы никто не подходил, а то и больше. Потому что, не дай бог, вылетит, попадет там и проснет и голову, и что захотите, короче. Вот, что еще? Во время фланкировки вокруг вас вот вытянутая рука, рука с шашкой, да? Плюс сантиметров 30-50 еще не должно никого быть. Вот так разошлись, посмотрели, ну то есть сзади ничего, там веток всевозможных, да. Впереди оператор должен даже как бы сзади стоять, э, подальше стоять точнее. Вот. Ну, собственно, все. Теперь <clears throat> небольшое введение, как нужно ее держать. Вот именно такого образца шашку, да. А, интернет там просто он пестрит на самом деле всевозможными хватами, да, там Кому-то удобно, например, под гусек держать, вот под эту часть, вот так, да. Кто-то говорит, там, на пальце он ее держит, типа, придерживает пальцем, там, типа, доставать пальцем, типа, в бою. Ну, это все голимые понты, как бы, да. Э, бои эти проходили там... Скажи чисто, там, мы... Сто лет назад, да, как бы, мы считаем по своему опыту, что держать нужно, то есть, вот так. То есть двумя пальцами вы ее зажимаете лезвие ну между двух пальцев, вот, ну да, если по показывать как бы вверх ногами, это получится вот так. То есть ручка у вас просто держится двумя пальцами. Далее, <clears throat> когда вы начнете ее крутить, вы как бы вот этими пальцами нижними, которые остаются незадействованными, вы немножко как бы под, подбираете ее. Ну, то есть она у вас идет на инерции, но вы немножко подбираете и подталкиваете в определенных моментах, да? Ну, это уже во время крутки как бы будет понятно, <clears throat> как вы подбираете или приостанавливаете наоборот. Ну, так, раз, хлоп, как бы прижимаете к ладони. Вот, основной хват этот. Хват этот нужно развивать, потому что очень легко шашка выскакивает, э, очень, если забивать в предплечье, не натренированное, да, у вас начинают дрожать пальцы, разгибаться, и в один прекрасный момент, например, вот в такой штуке, когда долго крутите, да, у вас раз, и получается такая штука, что как бы пальцы расходятся, и она может улететь там куда угодно, в зрительный зал, там, в вас улететь, там, воткнуться, там, еще что-нибудь такое, да? Вот, поэтому нужно развивать этот хват обязательно. Вот, с чего начинается любая тренировка? Любая тренировка начинается с разминки. Это неотъемлемо, это по-любому. Даже если вы будете крутить очень долго, вы все равно не крутите это постоянно, круглые сутки, может это раз в неделю, раз в месяц, там, раз в полгода, даже каждый день. Вы приходите, достаете шашку, все, взяли ее правильно и начинаете. С чего начинается разминка? Разминка это обычные круговые движения. Вы разрабатываете свой... Во-первых, вы разрабатываете хват. Вот она вот так у вас идет. Когда вниз идет, вы пальцы отпускаете, она вверх, да? Вот, разрабатываете хват, разрабатываете кисть, разрабатываете предплечье. Предплечье очень сильно забивается, если будете заниматься постоянно, да? Потом, конечно, привыкнет, но первое время вам будет очень сложно. Просто крутим назад, вперед. Локоть прижимаем сюда, вперед, назад. Берете в левую руку, так же сам назад, вперед. Потом <clears throat> шашку берете поплотнее, да, как бы, не за, сам, не за само лезвие, а за вер, да, и там немножко ей назад, вперед, да, развивайте плечевой сустав, собственно, чтобы при перехватах у вас либо не выскочила ключица, там всякая фигня бывает из-за резких движений, вот, все-таки это как бы <clears throat> задействуется много мышц и при без разминки, как говорится, можно все порвать, сломать там, травмировать себя. Вот, и, соответственно, другой рукой крутите, да. Покрутили там, ну, каждой рукой минут по пять, прям почувствуйте, у вас прям загорит здесь, здесь гореть начнет. Вот. Хорошо, чуть постояли, отдохнули. Вот, далее для тех, кто вообще ничего не знает, первое движение, которое вы должны выучить, <clears throat> называется он черт, так называемый. А, ну да, да, да, стоп. Ну, не стоп, точнее, а <clears throat> по поводу разминки. То есть покрутили там руками так, так, вперед-назад. Далее разминочку еще делать вот так, потому что только смотрите, чтобы как бы когда шашка будет идти, чтобы она не касалась ваших ног, Почему одевается плотная одежда, чтобы лезвие, да, если оно заточено и острое, оно может вас тоже поранить, травмировать, поцарапать там или порезать, не дай бог, еще что. Вот. Крутите в одну сторону полвосьмерки, в другую сторону полвосьмерки. Далее берете в одну сторону, он долго не занимался, уже кисть <clears throat> плохо работает, в другую сторону полвосьмерки. Вот ну, как бы... В идеале, я говорю, минут по пять на каждую руку, в принципе, так разогреть, э, подрастянуть э, сухожилие, потому что это надо делать, короче. Почему нужно делать двумя руками? Во-первых, впоследствии вам захочется крутить двумя шашками, это по-любому, сто процентов. Вот, если вы будете постоянно заниматься одной рукой, соответственно, вы не сможете крутить двумя руками. Поэтому нужно начинать, у вас левая рука, вы потом, конечно, начнете левой крутить, потом, да, лучше это делать сразу, чтобы они а, развивались равномерно, да? повышают там, что там, концентрацию, там, внимание и все остальное. Вот, потому что есть там, например, переход такие, такие, такие. То есть, ну, как бы, левая рука тоже должна задействована быть на определенные, как бы, в принципе, также обучаема должна быть, как правая. После разминки <clears throat> для самых-самых новичков. Первое упражнение для вас будет, оно самое простое на самом деле, но для новичков самое сложное, но это базовое упражнение. Вы должны его обязательно понять, как оно делается. Смысл здесь, э, здесь не нужно прикладывать силу, чтобы она крутилась, да. Вы не должны кистью вести там. Ну, некоторые ведут кистью, она более жестко лежит, лежит в руке. Как вам будет удобно? Мы делаем так, то есть берете вашу шашку. Вот, то есть вот так, да? Вот, что такое черт? Это, по сути, такая восьмерочка. Если на земле нарисовать, на, вот на снегу, да, вы визуально вот такую восьмерочку нарисуете себе. Вот. То есть, черт. Черт делается так. Сначала рубится назад, потом выводится вперед, отбивается. Рубится назад, отбивается вперед. Назад. Это я медленно показываю. Делается он немножко по-другому, но чтобы вы поняли, куда должна лететь шашка при вашем кручении. Далее вы берете шашку. Вот. И аккуратненько так, как бы ее на пальцах держа так, оп, инерцией, оп, она сама. Ее даже держать не надо, она вот как в кольце у меня между пальцев. Хлоп-хлоп, и смотрите на землю, как она идет, по вашей ли восьмерочку или нет. То есть в дальнейшем она, конечно, вот так вот у вас будет идти, да? Вот так вот, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот. И также второй рукой. Рубим назад, Вынаем, отбиваем. Рубим назад, вынимаем, отбиваем. Назад, вперед, назад, вперед. То есть, кому непонятно, можете просто держать ее, даже под гусек, в принципе. Назад, отбиваем. Назад, отбиваем. Назад, отбиваем. Ну, вот. И так двумя руками. Назад, отбиваем, назад, отбиваем. И корпусом работать, не нужно ставить как столб образно, вот так вот. Вот так у вас не получится. Ну, в принципе, получится, но это неправильно. То есть шашка должна выходить у вас из-за спины за счет инерции. И вы немножко ее, немножко, как бы, рукой, то есть, ну, то есть даже можно вообще локти вот так привязать. Вот у вас получается движение, видите? Основное, да? И рисуете восьмерочку, одну, вторую. Вот, и погнали. Самое основное движение. Вот это научитесь делать, все остальное, оно уже у вас будет это базовая, то есть такая вот чертова восьмерка боковая. Делайте вот так, да, здесь впереди, как бы корпус назад, корпус вперед, корпус назад, корпус вперед. Тут она плавненько идет. Сбоку это вот так вот. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Далее берете ее пальцы и, на, и пальцами. Раз, два, раз, вот. И ну, как бы корпусом, как бы, когда вот, ну, чувствуете, она назад зашла, да, вы ее как бы выталкиваете вперед корпусом. Не надо ставить как слов, у вас вся группа мышц должны расслаблена, там можно где-то присесть даже, так, покрутитесь, да, там, вот, и левой рукой то же самое, назад, вперед, назад, вперед. Если вам непонятно, как бы, как это движение делать, представляете себе восьмерку, которая заходит за вас и впереди вас, и вы по этой восьмерочке рисуете шашки свои или чем там, трубой, палкой, чем угодно, да? Чем крутить будете. <clears throat> Второе упражнение для новичков – это черт с прокрутом. Это как бы следующее, когда вы научитесь черта делать, да, крутить восьмерочку нижнюю. Вот. Второе упражнение у нас идет черт с прокрутом. Это тот же самый черт делается. Но когда вы возвращаете, то есть рубите назад, выбрасываете вперед, возвращаете шашку и не рубите назад, как бы не рубите назад опять, а вы ее наоборот бросаете в сторону и делаете прокрут такой. И тогда уже рубите. То есть рубим, вынимаем, отбиваем, бросаем ее назад, отпускаем, переворачиваем, рубим. Вот так это получается. так. Медленно. Оп, оп, оп. Да, и старайтесь учиться сначала медленно, просто крутите потихонечку, да, чтобы понять смысл самого как бы, упражнения этого, да. Вот. Почувствовать. Вот такая штука у нас получается. И тоже корпусом немножко как бы, когда вы поворачиваетесь, у вас шашка более быстро вылетает, ну, как-то покрасивее смотрится, скажем так. Вот. Раз, два. Раз, раз, два. Раз, Раз. Раз. Раз. Два. И также левой рукой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Как это? Поразительно. Ну, в общем, не, не важно, да, раз, два, три или раз, два, три, четыре. Рубим назад, выносим вперед, отбиваем, валим ее назад, отпускаем, и делаем вот так. Раз, валим. Вот, по руке ее вот так прокручиваем, и она вот назад уходит. То есть, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И пошла. думаю, наверное, <clears throat> на этом хватит вам на первую неделю занятий. Вот. На следующих мы будем снимать как-нибудь в свободное время, к сожалению, которого очень мало, тоже видео снимем. Покажем перехваты, восьмерочки, передние, такие, всякие, там разные всякие. И всевозможные перехватики. Вот так, так. Вот. Так что подписывайтесь на канал, да, <laughs> или как там говорится. <laughs> Ставьте лайки. Ставьте лайки. <laughs> Репост давайте Репосты, да. Вот. Ну, особо сильно не углубляйтесь. Что-то, Что-то... А, вот Владимир, кстати, может показать, как работает двумя шашками. Владимир, отойдите немножко подальше от нас, да? И, пожалуйста, да, наверное, продемонстрируйте. Володь, ты... Давай самых банальных элементов как бы сначала, потом дальше. Бойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Ты не беспокойся, плодом.